पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं सब Так пацанам посчитать потери Сумма нули, погибать на сцене Снова один, прогуляюсь без тени Заливали поцелуй на шею Эй, эй, как там правда назад, черный каскад Вижу твой взгляд, стель на Brian.